11 листопада 2016 року благодійний фонд об'єднання світових культур в рамках програми Діти Авдіївки відвідав центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Іскорка Авдіївської міської ради. В центрі проходять реабілітацію близько 45 дітей. Благодійний фонд об'єднання світових культур зробив перший крок благодійної допомоги реабілітаційному центру, презентувавши двокамерний холодильник ємкістю 300 літрів. І большое вам спасибо за это что они нам подарили холодильник, который, в котором так нуждается наш центр, а наши детки не любят. Висловлюємо подяку товариству з обмеженою відповідальністю АЛО за надану знижку на холодильник та мережі музичних магазинів Інджаз за його транспортування до міста Авдіївка.